música, ela tem um cheiro, em todos os sentidos, ela representa, sem dúvida, o maior Nordeste fora do Nordeste. pessoal é, tem uma gastronomia forte, uma música e uma religião. E aqui na feira você encontra todos esses elementos. a gente ocupava a parte externa, numa boa. E aí quando começaram a querer fazer um shopping onde hoje é a feira, foi aonde nós nordestinos nos mobilizamos e aí foi feita uma lei para que a gente pudesse ocupar esse espaço. E a Prefeitura do Rio deu a volta por cima e dotou essa feira de infraestrutura. Mas foi preciso um grito de guerra. E foi aí onde nós descobrimos que o povo carioca gostava tanto da gente. O bairro Imperial de São Cristóvão, que está fazendo também 450 anos, é um bairro muito rico. Por exemplo, nós temos nossa vizinha Cadeg, que é pertinho daqui e que tem um movimento cultural muito bonito. É um movimento dos portugueses e até parecido com o nosso.